parte la garganta. Esa sustancia que te eleva, te levanta. Llegó esa droga que la prueba si te encanta. Soy la esperanza en busca de venganza. Pido a mis santos que protejan mis andanzas. Solo hay melaza para aquel que me amenaza. Tengo la lanza lista, aprieto la tenaza. No me conoces, no sabes qué coño pasa. quieran. Mucha es la distancia, mucha es la destreza, mucha la elegancia. Lucho por la vida que quería en la infancia, por mantener viva y pura la fragancia, proteger la esencia del en flagrancia. Yeah, what, yeah. Andale, muévelo, escúchalo bien. Ya llego, ya está aquí, hey, hey, ándale, muévelo, escúchalo bien. Ya llego, ya está aquí, ya sabes quién. Andale, muévelo, escúchalo bien. Ya llego, ya está aquí, hey.